Pinakita ko ang buong detalye kung paano ko ginagawa para magkaroon kayo ng sariling idea. Bago ang lahat, please subscribe and click the bell button para updated ka sa mga video na i-upload ko.